nyhun ke doa arreststu napak ya Abketnyaken supermed juga segeraungan dukungiya lah waka amak karena pemadegan Batur GBC etap pemadegantik proses kene jadi ulahwak nyalang Nyalakan kalau marud samp sebab etap ke di parutmah diproses kene acan ah, jadi opak jadi aci jadi karek marud bungkul oke luar cetete deh maru tas jadi opak jadi ke mana-mana nyiuan Okeup mungkin nanti kolomeran Oke berarti pindaheta meran aya akan anuh H pantungtunga jadi madu kayak itu ayaah bahan pimadun itu cepat pakai a bisaku dewek dijawabhampur ngetak sanajan dewek disebut kalau Tamampuhan jam jele terbatas ja jadi dulu kita nyakinkusi lain deh bab Nabi Adam hmm. yakin Bapak Oge ngakuin anu dijadikan mimiti manusiaku Allah teh Nabi Adamdirada cangya upnguing hiji kecap polot cena dunya masih keeh genyelong daratan masih keeh budahan batu masihkeneh Bapak guys pe meentang dinya Hai Bapak Nabi Adam lain namun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kaguan Rama sedangkan Nabi Adam atau buan keramaan si jawab ibu jadi patongnyawemo oh, Kiai tetangganya Brad Nabi Adam anu gelar kadunya ti Semar Bapak Man merada gelok itu yang ngomong kejadian Semarkan dunya masih kelong daratan masih ke budahan batu masih kenek jadi jadi ribu jadi jelis kimiri nasi diskriminasi jadi kontroversi pun tidak tadikain jadi kontroversiri <laughs> dimkan ayam sirih jadi pejaanmu Bapak ulah aku annya jadi kontroversi ituanghor ba ngaku nabi paling akhir nurutan hay yang nurutan Sydek itu gua aya tuang Rama Sang Hyangwenang tuang Eyangang Hyang tunggal kar-karya enak ngaku dunya merong daratan me budhan batu Bapakku melenang di dunia Kapan dewek Oke turunan diriinya turun Nabi Adamndewe Di Gunung Simul ayaah di nasagara siloka ngansikdina pasir silim malahku jelemah sok diitosken ayaah tempat Semar malah diitosken behdinyiin Gamar Semar dit tusan aksara Arabtinawaih kuning pajarpar pajarkering paregi usaha para dedagang padahal para di usaha modal lu gede salah falsa salah perseepsi gitu oh. arti dewek hid wujud banget bodas tehh naon bi teh biwir monyong tilumili battina merenan lain aslikir silaingna mikir tong toker mana karrap atau mikirtes si lain delain ilmu dulu ayaah ilmu biologi antropologi numeroerologi filosofi hulu ilmu sastra ilmu elmu ilmu elmu laut anu sakit lega dipakai nuliskan ilmu jadi mangsinnak mu amahi bonhongngan si nanyanya keta ingin mau ditatkan lamun ketamat disebutbuntut Bangkong tak lamunt kebuntut Bangkong tongpang para sehatbuntut Bangkok pada pada tenyako jadi ba nana tanyakan ka Kyaidunya alam tenang alam panahterangannya eh, alam pan-ganang tenang pasti di alam pan hayang saya senang hayang pinah keiraatan Waduhwalaili saja waduhwalaili saja mayang kapan ayaah mau para buat mebunang ini apa du kapan Alif nanti ku iya jadi harapnya harap Gering jadi jelas Allahnya tuhaya bebandingan nanatah gitu dewe ja hm, kuburan Semar itu bisa ngarealisaksi ke nana namun Abli hayang jarah kekuburan Semar daya berjara jarah keburan Semar tak kita Allah Allah Allah Allah jika mana-mana Pak jadilah mu nepi tak jarah ka kuburan Semart kudu mawa sugu menjadi mitos teh nana kumapa ngabukisia rumah apa ngebuki Abdiha tahunki subuh Semar namun rezekikan ladang korupsi radang basila ladang judi Tomboro maka jengkatan Yudi ladang serrangan kedijakatan Murima Semar dulu wonngannya Pak gustji Pak wongan wong teh lemahnya Pakradang hmm? ah, ah, ngaji maulah jauh Cina dirinya Pak U hanggang Cina awa dalam Loban maka Seari bungkan <coughs> pada habis aya Dinda diri sewang sewang gini Semart udah dewek pengmargamaran cermin hmm. cerminan gel ke barumah permen hmm, mana enak guysnya ho dipakai tarucing ke batur teh dipakai nguji samong, kayak itu <laughs> eh? aduh ampun